आने दे आने दे फेक लोगों को जरा चप्पल को छापा दिखाने दे आने दे आने दे जितने हैं सब लोग आने दे आने दे आने दे आने दे अब तो किल्ला दे तू मेरा चिल्ला दे बेटे मेरी बिल्ला दे गाना तो चलने दो मूड बनना बाकी है तू अपना गंजेड़ी चिल्ला मसाफी अच्छा तस्वीर से कोई बंदा नहीं शाना थोड़ी तो डिस्प्ले गया ना गंग गंग गई तेरी तो भाड़ में रैप मेरा सुन तू ध्यान से तेरी अगली बोलेगी वाओ तो मुझे बोला ये गाना हटाओ रैप मेरा तू अब सुनता रह पाओ नाश्ते में सुबह मैं खाता हूँ पाओ जितने भी है नजर मत आओ हुआ है लोगों की और आगे जाओ जलने वालों को मैं और जलाओ मेरे अब्बा का सट के फिर से मचाओ गाने पे मेरे बहन भी तो नाचती है अगली भी तेरी मुझे मिस करती जाती है भंडा के नाम से वो फेमस होना चाहती है चाहती है चाहती है बंटाई के नाम से वो फेमस होना चाहती है हाँ चाहती है बंटाई के नाम से वो फेमस होना चाहती है रैप मेरा बेटा तू ध्यान से सुन गाने को मेरा बेटा तू आराम से सुन हाँ बीट मेरी हार्ड है अगली का तेरी तो मेकअप खराब है नाम मेरा भारी है तू सरकारी है बजाता मेरे लिए तू टाली है अपन रोड का मवाली है टिकट जाने वाली है अपन तेरा डली हमने रैप में लिखा दिया क्या रैप पे लिखा दिया है चप्पल सुंगा दिए चप्पल सुंगा के तेरी बीमारी बगाऊंगा जब नहीं लाले वजह है तेरी खुद की पहचान नहीं अपन को क्या म्यूजिक सिखाएगा पहले तो खुद का अपना लेवल दम पे आ जा ला ले बाद में मेरी बात कर खुद की पहचान नहीं म्यूजिक सिखाएगा अपने को वैसे तू नीचा दिखाएगा रैप कैसे करता हूँ मैं तेरे को सिखाएगा चिल्लम के मुंह के तू वीडियो क्या बनाएगा फायर हो गए तू बच्चे को रचाएगा अब उनसे बिड़ेगा तो फुट के ही जाएगा गाने पे तेरे मैं छक्के नचाएगा डिस बनाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा अपनी को तेरी तो मैंने से चुतिया बनाएगा अपन ने एक बार नहीं सोचे थे दो बार नहीं सोचे थे दबा के मेहनत है दबा के पहुंचे ले गलत है सोचे ले गलत है तुम लोग ने सोचे अपन तो बहुत अंदर पहुँच ले अपन तो बहुत अंदर पहुँच ले लड़की फंसाने की तुम लोग ने सोचे ले हाँ लड़की बढ़ाने की सोचे ले तुम हिजड़ों की पहुँच रहे हिजड़ों की पहुँच थे हिजड़ों की पहुँच थे हिजड़ों की हिजड़ों की पहुँच थे पहुँच थे तुम्हारे पापों के नाम पे आगे तुम पहुँचे थे तुम लोग तो हिजड़ों की फौज थे तेरे से बहुत दिखे तेरे से बहुत दिखे तेरे से तेरे से बहुत दिखे बहुत दिखे बहुत दिखे तेरे से बहुत दिखे भूतने के छूटने के चलते हैं हाथ से पैसा तुम ले लेंगे बातें बड़ी पे लेंगे स्टूडियो के नाम पर राटी से खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे से खेलेंगे हाँ पैसा तुम ले लेंगे बातें बड़ी पहलेंगे स्टूडियो के नाम पे राटे से खेलेंगे स्टूडियो के नाम पर राटी से खेलेंगे स्टूडियो के नाम पर राटी से खेलेंगे खेलेंगे चाल